Ayun. Pupunta na nga tayo ngayon sa meetup ng AK550 Owners Ride. Pupunta tayo ngayon sa LA View Restaurant. So dito ang meetup sa Shell Pugon. So yan na, ah, kauulan lang. Pero tuloy daw. So let's go. ayun na mga tropa oh let's go maulan na ride let's go ano tayo dadaan sa sumulong tapos Antipolo, Teresa, tapos Mabitak. Then akyat uli ng Santa Maria. Tapos yon, marilaki na. Then pabalik natin, pabaligtad naman. Dito tayo dadaan. Sa Marilaki. Tapos baba dito. Alright! All yun no lumiliwanag na ah. so nandito na ang grupo sa Pililia paakyat na tayo ng Pililia Windmills ayun no alright bangkinga na ah. Woo! ayun no buti na lang tuyo dito oh makakapag banking kahit pa paano sana tuloy-tuloy na hanggang pagakyat ng Inbanta Loaded na tayo. Akay tayo ng Santa Maria. Uy. Malapit na yata ang piyesta dito ah. Daming banderitas oh. Baka pwedeng makipiesta. Haha. <laughs> Yun, no? Ito na, matinding ahunan. Papuntang Seven Up Hills. Tingnan nyo naman kung gaano katawig. Tapos ang tagos dito, nasa Marilaki na tayo. Bandang Infanta na. Kaya ganito tong kataas. Dahil talagang tinatagos natin yung bundok eh. Bundok ng Tanay at Laguna. the avion. You know, seven up hills no? <laughs> Ayan na naman ang mga fog. Welcome to <laughs> Tanay. Alright. Grabe, sarap ng panahon, no? Ang lamig. So, lalayo ko pa ba? <laughs> meron din fog dito sa Tanay yan o oh. yan o oh. LA View Westo so with AK550 owners you know na kami. Dapat pala doon na kami sa may t Welcome po mga sir. Oy, you know. Welcome po. <laughs> Yun no. Right. nung gabi, ah, mm. madalas, Sir Jay, pagka nagpunta ako dito, kasama ko yung mga kapatid. Nakakos yun. Ano Ngayon wala ako na ako talaga. Tagal ko lang hindi dumaan. Big deal, big deal. All right. You know. All right. So papunta ngayon tayo sa Tanay Highlands. Doon tayo magkakape. Second stop bago umuwi. right. Let's go. Kilometer 90. So ito ba yung sikat na uh, pinupuntahan ng mga riders eh. Masarap din pagkain dyan tapos may view. And ito sikat na Infanta. Woo! Alright. na tayo. Tanay Highlands. Cafe. Yun o, oh, ganda pala dito eh. Ayan, nandun na. Oo, oh, wala na. Uwi na talaga yung mga yun.